¿Cómo les va? ¿Cómo van todos mis parceros de Colombia? Hoy me encuentro en una panadería típica colombiana para probar la comida rápida de los colombianos. O sea, comidas que comen mucho aquí, así en la mañana o en la noche, cuando quieren comprar algo y comer algo rapidito. Bueno, vamos a ver juntos, empezando por una pelotita. No, mentiras. Se llama un buñuelo. La primera vez que yo vi un buñuelo cuando llegué a Colombia, yo estaba como asombrado. Pensé, pero, ¿qué es eso? O ¿por qué está tan redondo? <laughs> Bueno, me dijeron que era rico y me dijeron que eso se come sobre todo en la mañana para el desayuno, que los colombianos suelen comer eso en el desayuno, aunque lo pueden comer a cualquier hora del día. Sin embargo, sí, el buñuelo se come mucho para las celebraciones, para la Navidad, por ejemplo. Bueno, dejemos de hablar y probemos. Bueno, qué pena, normalmente no se puede hablar en la boca llena, pero tengo ganas de decir mi impresión y parece que está muy rico y mm, que parece como la pastelería francesa, creo que es colombiana, entonces más rica. Sí, está muy rico, pero no sé cómo hacen para comerse de todo. En un solo mordisco ya estoy casi lleno. Bueno, entonces ya el niño lo hemos probado, vamos a seguir con más comidas. Aquí tenemos una arepa. La arepa es, está, mm, según cada región de Colombia, diferente. Hay arepas boyacenses, arepas paisas, arepas... Bueno, ustedes me pueden decir en los comentarios cuál es la más rica. A mí me encanta, por ejemplo, la arepa con huevo de la costa. Me parece espectacular. Pero hoy voy a probar una otra que está bien rica, pero un poquito más neutra. Entonces, si, ven esta arepa, me pueden decir en los comentarios de dónde será de Bogotá o de Boyacá o de no sé dónde. Bueno, probemos y a hablar un poquito. Mm. Está un poquito dulce esa. Esa no es, tan, no es tanto la arepa que vienen en todas partes, pero me encanta esa arepa, la verdad. Yo creo que la comería también más en la mañana, poniéndola en la leche con cereales o con, no sé, un desayunito. Seguimos entonces ahora con un pan de yuca. El pan de yuca, como dice el nombre, está hecho de pan y de yuca. La yuca es como una verdura muy exótica de Latinoamérica, bueno, en África también, pero en Europa casi no existe. A mí me encanta la yuca, entonces vamos a ver si me encanta también el pan de yuca. está muy rico. Pues no se siente tanto que, haya yuca, pero mm, al final igual es un placer para la lengua comer esto. Y mm, lo único malo es que está un poquito seco, ya me dio un poquito de seco. Pero bueno, sigamos probando deliciosas cosas, cosas de Colombia. Ahora tengo una empanada. La empanada es muy famosa en toda Latinoamérica. Bueno, en toda América podemos decir. Esta empanada está hecho también de mm, pollo y de arroz. Lo que aman los colombianos, el pollo y el arroz. Voy a probarlas y decirles cómo me parece. Sí, podemos ver que tiene mucho arroz dentro y me parece muy rica, pues no me la comería en la mañana, por ejemplo, me la comería más en la cena, si no tengo mucha hambre, para tampoco llenarme tanto. Pero también tengo preguntas, todas las cosas que acabo de comer, si ustedes en los comentarios me podrían decir de qué parte de Colombia son o de qué parte de Latinoamérica son, porque sé que es muy latino, pero no sé muy bien de dónde viene. Lo que es bueno con la arepa es que se puede mezclar con ají. un poco de ají. A ver si está tan picante como dicen. Sí, me quemo la lengua. Sí, el ají está muy picante. Yo no soy tan amante al picante, pero para los que les gusta, lo pueden comer con ají. Y otra cosa que se pueden mezclar con la empanada es guacamole. Bueno, normalmente el guacamole es como más mexicano, creo. Pero en Colombia también adoran el guacamole. Entonces, probemos con el guacamole. Bueno, mucho guacamole que a mí me encanta. Sí, la verdad me encanta comer empanadas en Colombia. Es muy delicioso. Bueno, ahora con todo lo que me comí, aparte de volverme obeso, me dio mucha sed. Vamos a probar otra cosa típica de Colombia. Eso creo que es colombiano. Bueno, ustedes me lo dirán en los comentarios. Se llama masato. Entonces como una bebida que tiene como arroz, me cortaron a veces yuca, maíz, muchas cosas. También me lo pueden decir más, que saben describir más de qué está hecho el masato. Bueno, igual no quiero saber de qué está hecho, vamos a ver qué tal está el masato colombiano está muy fuerte. Está bastante dulce. Pero. Mm, no sabría decir a qué se parece el sabor. Está bastante rico, aunque. Aunque la verdad es que este tipo de cosas no me quita tanto la sed porque está tan espeso que parece una, una sopa bebida. Bueno, voy a terminarlo a solas. Así que si les gustó el video, pongan un like y suscríbanse.